the dangerous groove. के सोई रही कोई बात कही अधूरी जाने जाना मैंने जाना मैं जरूरी नहीं छूटी तेरी बात ना वफा कही थोड़ा मेरा दिल पर वजह नहीं खेल मत दिल ये खिलौना नहीं आंसू होंगे मेरी जान पर तू रोना नहीं उल्टा था सब तू नहीं रब बदलेगा वक्त सबर तू रख देखे वो सब जाने वो रब कैसे जलाओगे प्यार के खत you let me bleed you let me drowned you cut my heart and that's never found You don't deserve loyalty and love You broke my trust so leave me alone Cause I got no more fucks तुझसे मिला तुझसे जुदा मिला मुझे प्यार नहीं मिली वफा अपने सारे अश्क मुझसे कफा दिल लगाने के मिली मुझे कैसे सजा ये कैसा समा प्यार से होने लगी नफरत मिलना चाहते मैं कहता मिल मत टूटा है दिल प्यार करना नहीं फिर रब कला की बात जो देती मुझे हिम्मत कोई नहीं सच पे सब लोग फेक दर्द को छुपाते नहीं करते एक्सेप्ट वक्त के साथ सब होते चेंज कोने गलत सब होते ब्लेम मेरी मांगी माफी पर तू नहीं किया जज I don't somebody to love me in my words नकली तेरा प्यार तो भी दिल को सिर्फ चला साथ के लव नहीं पता पर You never had me broke, but in fact you actually fixed me. Losing you was a victory. It's the wonder how you tricked me. Never been so futuristic, but ever since you were a history. You said you were the victim while I alone suffered the injuries. To be honest, I really fell for your fake years and promise. Plus your rare wasn't the bombest. Anyway, you were the wrong chase. Heart often wanders where it don't belong That's how I find this place I actually find a kinda lane When I rewind the behind days She has a body but no soul mm. Lies all she ever told hey. Eh. I'm in no pain My tail is no longer broken Inside a trail of the old me This chain is like a sniff cocaine All I know is I love you more than Anybody in this world I'm holding The feelings I had for you bitch Thought you different but you are all the same इन तारों के बीच मुझे देखेगी तू याद मेरे आएगी तो रोएगी तू यू वाना फक विद वो तेरे नखरों से ज्यादा महंगे हो गए मेरे शू मिलने को तरसेगी तू अशको में अपने ही बसेगी तू यू आर द वर्स्ट लिख रहा मैं सच आई स्टिल लव यू पर से काबिल नहीं तू चेहरे से नकाब हटा तू कातिल तू नागिन है बेवफा नजरों की तीर मत चला न दे तू जख्म न दे तू दवा रोलेक्स भी होगा और प्राड़ा भी होगा पवित्र रिश्ता है लॉयल भी होगा होगा ना दर्द का तो धोखा भी होगा एहसास भी होगा पर मौका ना होगा दिल के बाजार पे सौदा ना होगा आशिक के दर पे सजदा ना होगा सूरज ढलेगा और चांद खिलेगा से तेरा जिक्र ना होगा सच सितारा जो बादल से टूटा आशिक था उसका चांद सा झूठा फरिश्ता वाला खुदा से लूटा काबिल तारीफ क्या शिद्दत से लूटा आई तेरी याद पर चुनाई रोई सारी रात ना के सोई रही कोई बात कही अधूरी जाने जाना मैंने जाना तू जरूरी नहीं आई तेरी याद तो ना आई रोई सारी रात ना के सोई रही कोई बात कही अधूरी जाने जाना मैंने जाना मैं जरूरी नहीं छूटी तेरी बात ना वफा कही थोड़ा मेरा दिल पर वजह नहीं खेल मत दिल ये खिलौना नहीं आंसू होंगे मेरी जान पर तू रोना नहीं